zien, wil <laughs> niet. <laughs> Leana, laat je billen zien. <laughs> Kom maar, Upper, upper. Ga je naar boven? Kijk nu. Links. Rechts. En nu rechts, rechts. Meteen rechts, daar rechts zit Oh. oh, <laughs> ik eet mijn fucking muis. Ik haat het. Ik haat Oh mijn oh god. Wat deed hij? Run bro, no time. Killjoy. Maar kom beter mij healen en dan kan ik Leana healen, maar ja. Oh lord, <laughs> op mijn gezicht. nee! dan jou kan ik Als je dus One enemy remaining. we mijn Steam beacon? Nee, dat is net. Dat is echt. Dat is net. Ik weet het niet proberen. Ik had het zo, nee, want je hebt me net op een steam beacon op me gegooid, maar het werkte niet. Erdem, eh, Erdem, zok je nee, nee, nee, Wacht, wacht, wacht. Ik, ik, ik ga heel omhoog. Ik kan er niet bij. Lekker <laughs> Hoe kan dit? Dat is de bedoeling bro? Nee, ze zijn er echt allemaal gewoon niet hier. Oh mijn god. Hé, hey, die 5 mij. Die 5, die 5. 20 man gekillt, jullie doen helemaal geen ene balzak. moet zijn, hoe zijn diamond, man. Hoe ben ik plat en ik ga 20 keer, ik, ga, ik heb 10 keer meer haar man. En ik ben plat. <laughs> Kutspel. <laughs> Poepspel, man. Wat ik maar een e die me kon boosten, tering. Oh. Vee, mag ik je skin? Oh <laughs> man, bedankt. Ja, nu ligt er een random vent op de grond. Ja, lekker toch. <laughs> fee, man. <laughs> Dat is echt niet goed, jongen. Wat boeit die Wendel daar, daar heb <laughs> oh, je bek Ik ook, ook. Kun je hier kijken, Liana. 47 jet. over here. behind sky, behind. Daar, Liana, ik zweer. One enemy remaining. Guys, ik ben nog most strafrechtsie. What? I'm Wat? Mm. Ik ben een most strafrechts. Most. ben maar van. Ben maar van. Ben maar van. Ben maar van. Hoi, yo! when I must. You got this, man, Harbor. Nice. Oh! Hey, what Ah! <laughs> what the fuck? <laughs> What the fuck? Oh. oh! My mama don't like you, she likes everyone, bro, what the fuck?